y taiteako reire Nere hay una. Yande jae oña iruna Naipori behin marrez y en mi marengatua Deixa guazen da topa Deipona bande zeitea Seychelles. en mero hoyo ni ver esta madre embojasa un ojo con y a ya oño ni Seco ave, la have mama move Ari kuru pishave ave upe juwa Orgulloso se ve porque hay managatúa La lluvia otro hay cuba, lo yo se puede bien y shakawi koa gobierno. De Charandí, mundo entero, entero de beto gendú. Países de Pachabé, areco el Que haremos bebo, añando andereje. tranquiliza el corazón. A pesar que te dedicó, tú luego no le dejaste. A lo este tu pan, te llegó el poco este. kama lishaite hanyando baite y ahí te concebeo el tiempo de lluvia Ay, me se de sapete el mío pendeje o que tú se veo peañando a ser eco en mí Miando po nasze tały tajane ni wejne A decir que viven en juna y el remediar. Que capaz de ser aunque agua puedo pendeje A ende o bebé lleve a un ine ma se chévere Lo esa vive se taro baitena y gato y aquel Lo esa severo, esa se te se nota vete Me de mi peine se va cada mante te añe consolar sembaeramiro ezazete Zenbota era negar, maera negata se supira bat, zenbo depresiona malizeite Badele juwa con se ve se te nivel A mi se me y de aquel tiempo querida ahí donde ve mi vida, a nivel no sufrir. Opera donde abeja, este leña cambiaba, ella por ella poseba, ese se de ser reinita que tal tiempo virgencita hacemos su firma vez te juega y te ya por siempre de gusto se la tiene cada segundo se posee en nivel Y de Cuba en el Paraguay Recoge mi te amo, me gusta mi upejar en la Hola la estrella y me otro y por la beba de na cambiar Con que da y marangatuba, mi trieñita de soyayay baja en la sierra y cubano boludo en el Paraguay. Era la suerte angarecobalo y en arena cambiar. Esta correjo topar, y jupona masivo de mí. Y no me voy correr correr, huevo y angatopá se tiene a mí. Kama kotete na topa shemuto bewa kuponanga Pande shai juanda topamos moainde yo que te vine vita cuña Reningo a este de coella y maite vivero maicuete pues, Juana Jaero, hay poco a vine coribo y en el Paraguay y o sherehe o hashapama y ignorante Ishaya o yupé Por no veré padecer Me pubise arriba Opere con enmiva Y cature sido coche, dai coche ne arapupe. Ahata otoyo tupe, ao vese murai A que sengo ikatu, ayubu condición. Dice se peancero, te conté más de años.

Tamba eta pico se, agua no se la se. Lo que malo se la nada más y se ne sabe. La ella todo esto foto, sufrí un toque. Lo que sabe y sabe, nada más y se ne

Estaba pero más en la que viva. Aje de presencia me lleva mi sangre. De ni ya dice la gente pero no muy. Hasta que ese año amo ni ande que hay pa. Todo año 2022 Peña derecha para siempre Ay, yo oh, de Doña de amigo Pues está en mí Y triste oye Juan en nivel Todo lo que nace se Ay, para para recuerdo. Che corazón me traté en basijar y chupé. La de mi de vivo inte se le llama en cueja eh. A puta madre me hace besando para amanecer. te haigueteba, a shewi María Francisca Ayala, joveta era buení Aputaña sentí, pecaru, homaneo Todo en tu mundo entero Koiko é goxerete que sea Haití, para siempre pende bajo y en Brasil pende y corta, y tengo a gente despedir. Hay botan de pemo y se beso fuera, sacan huepe. Para hacer ni bebe a un piso de pared. la verso escribir Ay, guiña de polca aunque esta ñañaba o buscaba se dejé ay jugué bañando en total tal vez pero la vez son go ayer para eh. en duro para caso el mairumbo hay que acordeón Ojalá en tradición ya no va te te va No muy coñe en dúa o ya diversión Pevareje coseja, valoramos músico cuera. Como puja pura jeiba, de polga puna Pero es tan ningo higo, ambaje, no no va a a Mi anda Paraguay veo nacer. upendo mahiondehe ubetimbo waekweshave hae a ir a nasemba'eraina'e

tewe etama kongoa baebe nongoasa isenewine pone upalupia wewe yahesaba noyeasa yupebere naseya ireheyabaekwewea sé 一个。 a pensar. Da saite ningo hae, da yuwin isha e Cuñata y con y teva, vamos y te pico lejos. Te deja de ojo, un birico ahí me javi. Hay que taco a pe, se mandó a merecer. are marego agua de ñeve ko ve, hoy me mene de y cuba otro pepere con ello llena de ve o a ver un ano a Fernando Gaba, dere ni Isabel try Se cosa cambiava i gattuinare llave por jure añete de la igueteva Areano iba y jape ni cuan en por Y la lleva, puñaco, menda seba. La aceite y un debe, se no retirar Y por de tandea, y niño de suerte. Se con agüero bien en hay puro y te.